Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Joko Setiono di sini saya ingin menyampaikan artikel tentang cara mencegah penyakit ginjal Ginjal adalah salah satu bagian organ penting tubuh yang berfungsi menyaring limbah beracun dan kotoran-kotoran lain dari dalam darah Produk limbah ini nantinya akan diteruskan ke kandung kemih lalu dikeluarkan berupa urin. Selain fungsi utama tersebut, ginjal juga bertugas untuk menjaga dan mengatur kadar pH, kadar garam, serta kalium dalam tubuh. Organ penting ini juga bertanggung jawab untuk mengatur tekanan darah serta produksi sel darah merah. Dengan segudang fungsi tersebut, ginjal menjadi salah satu organ vital yang nyaris tak tergantikan. Sayangnya, ginjal juga menjadi organ yang rentan terkena berbagai masalah. Namun, tak perlu khawatir, Setidaknya ada 8 cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ginjal. Apa saja? Yang nomor satu, minum air yang cukup, tapi jangan berlebihan. Terkait fungsi utama ginjal yang menyaring kotoran dari darah dan membuangnya menjadi urin lewat kandung kemih, Cara terbaik menjaga organ ini tetap sehat adalah memastikan diri terhidrasi. Saran ini mungkin terdengar kles, tapi asupan air sangat penting untuk membantu ginjal membersihkan natrium dan racun dari darah Anda. Jika kita tidak cukup minum air, maka saringan kecil dalam ginjal bisa terhenti dan menyebabkan batu ginjal hingga infeksi. Orang sering tidak sadar mengalami dehidrasi ringan. Sekilas dehidrasi ringan tidak berbahaya, tapi bila keadaan ini terjadi cukup sering, makan bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Dalam keadaan normal, orang dewasa membutuhkan minum sekitar 2 liter sehari. Meski begitu, kebutuhan minum setiap orang berbeda bergantung pada banyak faktor. Namun, perlu digarisbawahi, minum berlebihan pun juga bisa merusak ginjal. Hal ini diungkap oleh Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia Aida Lydia. Banyak minum air putih bisa disebabkan gangguan elektrolit di darah. Kadar natrium dan kalium dalam darah berkurang, sedangkan kadar cairan di tubuh meningkat. Sel tubuh jadi membengkak. Kerja ginjal menjadi semakin berat karena harus menyaring cairan berlebih. Aida menyebut, glomerulus pada ginjal tidak akan kuat melakukan fungsi filtrasi. Jika sudah begitu, bisa saja terjadi gangguan pada ginjal. Yang nomor dua, makan makanan sehat. Mungkin Anda berpikir saran ini sangat klais, namun yang perlu disadari, Kebanyakan masalah pada tubuh memang bersumber dari makanan yang kita konsumsi. Lalu seperti apa sebenarnya yang disebut makanan yang baik untuk ginjal? Makanan segar yang rendah sodium baik untuk ginjal. Misalnya saja kembang kol, ikan, biji-bijian, dan lain-lain. Makanan tersebut bisa membantu kita mengkonsumsi berat badan agar terhindar dari obesitas. Obesitas sendiri biasanya juga diikuti berbagai masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, hingga penyakit kardiovaskuler. Penyakit-penyakit tersebut kerap kali menjadi pintu masuk untuk merusak ginjal. Untuk menghindari masalah-masalah kesehatan tersebut, Anda juga bisa mengurangi makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, dan tinggi gula. Itu harus dikurangi. Yang nomor tiga, olahraga dan hindari gaya hidup tidak aktif. Kebanyakan manusia modern saat ini cenderung memiliki gaya hidup tidak aktif, misalnya saja seharian duduk di kantor tanpa beranjak. Kabar buruknya, hal ini bisa berdampak buruk bagi ginjal. Ini bukan berarti Anda harus mengganti pekerjaan atau kemudian mendaftar di game untuk olahraga sangat keras. Anda cukup melakukan olahraga ringan seperti berjalan, lari, eh, atau bersepeda untuk menjaga tubuh tetap aktif. Memanfaatkan waktu luang untuk hobi beraktivitas di luar ruangan seperti berkebun. Ada baiknya olahraga atau hobi Anda dilakukan secara teratur selama 30 sampai 60 menit. Kemudian yang nomor 4, berhenti merokok. Untuk ginjal merokok bisa merusak pembuluh darah dalam tubuh. Hal ini menyebabkan aliran darah lebih lambat ke seluruh tubuh termasuk ke ginjal. Yang nomor 5, jangan berlebihan minum obat warung. Di Indonesia, banyak orang yang sakit dengan mudah mengakses obat-obatan yang dijual bebas di warung hingga apotek. Mungkin tidak banyak yang berpikir kalau obat warung dapat menyimpan bahaya untuk ginjal. Obat sakit kepala, demam, atau nyeri yang berisi ibuprofen dan naproxen, naproxen bisa mengancam ginjal Anda jika dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu sering. Tak hanya obat warung, melansir dari WebMD, mengkonsumsi antibiotik terlalu sering juga dapat merusak ginjal. Hal ini bahkan bisa terjadi pada ginjal yang benar-benar sehat. Untuk itu, ada baiknya konsultasikan obat yang digunakan pada dokter keluarga Anda. Yang nomor 6, hati-hati konsumsi suplemen maupun obat herbal. Banyak orang berpikir suplemen makanan atau obat herbal tidak memiliki efek samping yang berbahaya bagi ginjal. Di Indonesia sendiri, obat herbal seperti jamu atau jenis lainnya juga digemari. Tapi sayangnya, tak banyak yang paham bagaimana aturan konsumsinya. Untuk berjaga-jaga, tidak ada salahnya komunikasikan jenis suplemen maupun obat herbal yang akan Anda konsumsi. Yang nomor tujuh, jauhi alkohol. Sama seperti merokok. Alkohol juga sudah diketahui memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Yang nomor 8, melakukan pemeriksaan rutin. Sangat penting untuk mengetahui risiko penyakit ginjal pada tubuh Anda. Untuk itu, cobalah memperhatikan tubuh secara serta keluarga Anda. Orang yang memiliki kerabat dengan riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes biasanya memiliki risiko lebih besar terkena penyakit ginjal. Biasanya, dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin terkait riwayat keluarga tersebut. Di luar riwayat penyakit keluarga, orang dengan risiko tinggi mengalami kerusakan ginjal dan sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan adalah berusia di atas 60 tahun, kemudian dilahirkan dengan berat badan lebih rendah Kemudian selanjutnya memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler, mengalami obesitas. Pemeriksaan AL bisa membantu Anda mendapatkan pengobatan lebih awal pula. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya saya akhiri wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih